Pinchando pulmón su cama. Mira mi cara que roja la tengo. Eh, está con... se ve, se ve. No se ve un caballo, pero se ve, se ve. Todos sabemos que... que está roja. vamos a ver cómo hago una, una cama. Vamos a ver cómo hago una cama. Bricomanía. Bota aqui esto com o outro lado. Estou fumando. Ah. Não cae. Baja aqui. A ver. Esto fue é ser aburrido. Así que... É, sí, a ver. A, a, haz el pino o algo. Aquí. Y después otra en otro rincón. sujetas bien, sujetas bien, porque si no das muchas vueltas y terminas enrollando en ella. Claro. Y ahora los otros lados. Y ya tienes una cama media hecha. Media hecha. Media hecha. Después viene la, sauna, la, la, el cojín y está. Vale. Gracias. Chao.